Итоги недели на телеканале УТР, студия Анна Чегусова. Здравствуйте. Сотрудничество Украины с Россией сделает оба государства сильнее. Такое мнение высказал президент Украины Виктор Янукович во время встречи со своим российским коллегой в Москве. Глава украинского государства поздравил Владимира Путина с вступлением в должность и пожелал успешной работы. Со своей стороны президент России отметил, что рад возможности обсудить отношения Украины и Российской Федерации в рамках неформального саммита СНГ. Во время самого заседания президенты стран-участниц объединения обсудили перспективы развития таможенного союза, создание газового консорциума, социума, углубление сотрудничества, а подробнее об этом в сюжете. В ближайшее время Украина ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В то же время вопрос о более тесном интеграционном процессе Украины с Таможенным союзом и другими интеграционными образованиями на постсоветском пространстве остаются открытыми. Следующий раунд переговоров состоится в июле во время заседания Украино-Российской межгосударственной комиссии, отметил президент Янукович. Ми домовились, що в середине липня месяца... Мы договорились, что с середины июля состоится межгосударственная комиссия. К этому времени у нас есть возможность на уровне подкомиссии по всем направлениям ну, посмотреть и подготовить вопросы для принятия необходимых решений. Их очень много. По некоторым из них мы уже прошлись и считаем, что межгосударственная комиссия решит целый ряд вопросов, которые между Украиной и Россией к этому времени не решались. Украина остается сторонником создания трехстороннего газового консорциума. Виктор Янукович отметил, в данный момент украинская сторона ожидает результатов аудита международной компании, которая работает над оценкой газотранспортной системы Украины. Мы ожидаем аудит міжнародної компанії. Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС, оценивает ее. Вы знаете, что принятый закон и наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы, она остается. Мы считаем, что, во-первых, Сами мы не можем модернизировать эту систему. Второе. Ее нужно наполнить газом и сохранить как систему, которая будет эффективно и стабильно поставлять газ в Европу. И чем объемнее будут поставки газа, тем это будет экономически выгоднее. Виктор Янукович считает перспективным взаимодействие между Украиной и странами Таможенного союза во многих отраслях экономики. Об этом он сказал в своем выступлении на неформальном заседании Совета глав государств стран-участниц СНД. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в сфере энергетики, машиностроения и высоких технологий. Президент подчеркнул, это сотрудничество должно основываться на принципах равенства всех стран-участниц дружества и учитывать национальные интересы стран. Наши эксперты изучают нормативную базу Таможенного союза, его опыт работы, анализируют инициативу о трансформации Таможенного союза и единого экономического пространства в Евразийский экономический союз – во время саммита Виктор Янукович пригласил Владимира Путина ознакомиться с процессом строительства нового объекта укрытия на Чернобыльской атомной электростанции и поблагодарил за вклад России, Казахстана и Белоруссии в фонд строительства этого объекта. Также Виктор Янукович обратился к своим коллегам с просьбой перенести председательствование Украины в Содружестве с 2013 на 2014 год, так как Украина 2013 также должна возглавить ОБСЕ. Кроме того, глава украинского государства пригласил всех присутствующих на Еврочемпионат по футболу, который начнется в июне. Ирина Шевченко, Ольга Кудина, Татьяна Третьякова, Новости УТР. Рост национальной экономики стал основой для повышения заработных плат граждан. Об этом президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с представителями Международного клуба парламентариев и экспертов ЕС Украина. Глава государства, в частности, обратил внимание на значительное увеличение на протяжении трех лет показателей ВВП, сокращение дефицита бюджета, снижение уровня инфляции. Президент отметил, что основой для улучшения экономической ситуации в стране стало принятие в 2010 году национального плана действий по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 2014 годы. Третий рік поспіль економіка України зростає. Третий год подряд экономика Украины возрастает. В позапрошлом году этот показатель был 4,3% ВВП, в прошлом году 5,2%. И в этом году эта динамика сохраняется. В мае 2010 года мы приняли национальный план реформ, принят ряд законов, которые способствуют на сегодняшний день либерализации в экономике, то есть уменьшению налогового давления. 17 мая Виктор Янукович подписал указ о создании Конституционной Ассамблеи. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Согласно указу, Конституционная Ассамблея образована как специальный вспомогательный орган при президенте Украины, который будет заниматься подготовкой законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Председателем Конституционной Ассамблеи назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. 94 человека будут работать над изменениями в Конституции Украины. Указом президента от 17 мая о создании Конституционной Ассамблеи определен состав новоизбранного органа. В его состав вошли народные депутаты, представители научных учреждений, общественных организаций и независимых аналитических центров. Не меньше половины должны составлять ученые-конституционалисты. Наибольшее представительство в Ассамблее будут иметь представители Национальной академии наук. Мы хотим вывести, как только возможно, мы хотим вывести саму подготовку и концепцию изменений в Конституции с чисто политического поля. Нам бы хотелось, чтобы это было в правовом поле, и мы готовы делать для этого все возможное. Я имею основание отметить, что мнение президента совпадает в данном случае с мнением экспертной группы. Среди тех, кто примет участие в работе над новой конституцией, ни одного человека от оппозиции. От своих квот отказались Бют, Фронт перемен, Наша Украина, Свобода и Удар. Они считают, что решение по реформированию конституции должна принимать Верховная Рада Украины. Впрочем, Леонид Кравчук проблемы легитимности ассамблеи не видит. По его словам, двери для предложений со стороны оппозиционных сил открыты. Что касается оппозиционных сил, не использовавших своих квот, указ дает четкую формулировку. Кто не использовал свои квоты, могут в процессе работы ассамблеи изменить свою позицию и представить свои предложения по кандидатурам. Я убежден, что оппозиционные силы руководствовались больше политическими амбициями, чем интересами украинского народа. Первое пленарное заседание, по словам Леонида Кравчука, должно состояться в ближайшие 20 дней. Согласно указу президента, эти заседания являются открытыми и гласными, то есть на них могут присутствовать представители СМИ и вся информация о деятельности Ассамблеи будет размещаться на сайте главы государства. Решения новоизбранного органа по законопроектам принимаются не менее чем двумя третьими голосов от состава. По мнению Леонида Кравчука, Ассамблея будет работать до 2014 года. Сколько займет часу сам процесс? Сколько займет времени сам процесс внесения изменений по схеме, выписанной в действующей Конституции, это изначально 226. Потом Конституционный суд, голосование, потом уже окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию. Это процесс длительный и сложный, но я думаю, что к 2014 году мы его завершим. Анна Космина, Анна Золотаревич, Мария Кирсанова. Новости УТР. Украина рассматривает соглашение об ассоциации с ЕС как высшую ценность для стратегического сотрудничества стран и как программу государственных преобразований. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства. Глава украинского правительства принял участие в 15-м заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе. Премьер отметил, объем прямых инвестиций в экономику Украины и стран Европы составляет более 40 миллиардов долларов США. Это 80% общего объема иностранных инвестиций. Такая статистика свидетельствует о том, что Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Украиной. Также Николай Азаров назвал претензии к Украине относительно нарушения верховенства права и политических преследований безосновательными и добавил, бойкота Евро-2012 не будет. Как повідомив українську делегацію комісар Фюле, как сообщил украинской делегации комиссар Штефан Фюле, на заседании министров иностранных дел Евросоюза не рассматривалось даже ничего похожего на бойкот Евро-2012. Бойкот и любые санкции не являются политикой Евросоюза относительно Украины. Только отдельные политики имеют свои мысли. Мы берем их ко вниманию и делаем все, чтобы изменить это. В Брюсселе обнародовали доклад выполнения новой европейской политики соседства, в которой Европейский Союз определил Украине ряд пунктов, выполнение которых необходимо для заключения соглашения об ассоциации. Первоочередные задачи – уважение верховенства права и демократических ценностей, а также борьба с коррупцией. В 2011 году Украина сделала положительные шаги для обеспечения безопасности долгосрочных будущих отношений с Евросоюзом. Об этом говорится в докладе ЕС по политике соседства. Глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера выразил надежду, что Украина будет развиваться и жить по принципам политической ассоциации с Европейским союзом, создавать необходимые условия, чтобы перейти к следующему этапу переговоров. Я бы хотел более позитивно смотреть на нынешнюю ситуацию Украины и надеюсь, что Украина будет действовать по принципу политической ассоциации, а политическая ассоциация – краеугольным каменем того соглашения, переговоры относительно которого были завершены. Мы надеемся, что в Украине будут разработаны и созданы такие условия, которые позволят ей перейти к следующему этапу. В то же время Европейский Союз выражает обеспокоенность политической ситуации в Украине. Предугадать решение стран-членов ЕС относительно Украины, по словам словам главы председательства, сложно. Европейский Союз дает определенные сигналы со своей стороны, и с каждым разом тон и конкретность этих сигналов повышается. Мы начинаем наблюдать некоторые события в жизни страны, которые вызывают нашу обеспокоенность, и Европейский Союз со своей стороны предпочитает начинать с мягких усилий для того, чтобы попытаться вернуть ситуацию в правильном направлении. Пока ЕС не достиг успеха в этом отношении. Какими могут быть следующие сигналы, я не могу сказать. Также глава представительства ЕС в Украине заявил, что нашей стране не грозит бойкот Евро-2012. По его словам, общественность в Европейском Союзе высоко ценит вопросы демократии и верховенства права. И подобный шаг лидерам некоторых стран европейскому обществу может не понравиться. Юлия Война, Енина Яблонская, Алексей Кольный. Новости УТР. Украина справится с трудностями и продолжит интеграцию в европейское пространство. Такую надежду выразил третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, находясь по приглашению Института 43-го президента США Джорджа Буша. По словам Ющенко, важным является не только то, как украинцы представляют свободу и демократию, как их отстаивают, как проводят выборы, как ведут политический диалог в стране, но и то, как воспринимают Украину за рубежом. Виктор Ющенко также убежден, что Украина справится с вызовами и подготовленное соглашение с Европейским Союзом договору а о политической ассоциации и создание зоны свободной торговли не окажется в корзине. Мене ображає, коли на Україну мне обидно, когда на Украину негативно смотрят. Мне обидно, когда негативно оценивается то, что очень часто нам принадлежит, в том числе память и история. Несмотря ни на что, я оптимист. Я думаю, что Украина найдет в себе силы разобраться в вызовах, стоящих перед ней. Я убежден, что превыше всего стратегически важно, чтобы сейчас не ошибиться и не свернуться стратегического пути европейской интеграции. Украина и Польша в целом довольны нынешним состоянием экономического сотрудничества. Об этом по итогам пятого заседания Украинско-Польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников. Стороны обсудили широкий круг вопросов в сфере торговли и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры. Чиновники отметили, именно подготовка к чемпионату по футболу дала значительный толчок развитию украинско-польского сотрудничества мы довольны сотрудничеством, но я думаю, что надо идти еще дальше, и оборот между нашими странами должен э, неуклонно расти. Ну и события года, конечно, Евро-2012, три недели осталось. Мы обменялись информацией, в принципе, благодарны польским коллегам за эффективное сотрудничество на протяжении последних двух лет добрый импульс teraz, а Хорошее настроение, которое возникнет во время Евро-2012, станет очередным импульсом для того, чтобы в дальнейшем строить хорошие экономические отношения между нашими странами. День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года. Праздник установлен указом президента Леонида Кучмы с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами Европейского Союза и дальнейшее вступление в ЕС. Традиционно по случаю Дня Европы на центральных площадях Киева и крупных городов страны организовываются и проводятся праздничные мероприятия, презентации истории и культуры стран Европы. На главной площади столицы открывается европейский городок, в котором посольства стран ЕС и украинские общественные организации распространяются распространяют информацию о Евросоюзе. Здесь же можно отведать традиционные блюда, принять участие в тематических конкурсах. Киев развивается. Киев развивается как европейская столица. Подтверждение тому – событие, которое все ожидают. Европейский турнир по футболу. У нас будет возможность доказать, и мы это сделаем, что Киев гостеприимный. Европейским друзьям здесь понравится, и они захотят приехать к нам еще. Мы прагнемо мы стремимся быть не просто географически в Европе, но и институционно. Для этого прилагается много усилий. В этом году мы завершили переговоры по соглашению об ассоциации, включительно с созданием зоны свободной торговли. Мы убеждены, Европа открывает для нас то пространство, которое является органичным для украинского народа. Реформы, инициированные президентом Виктором Януковичем, приближают Украину к европейским стандартам. План действий по запрету продажи пива и слабоалкоголки несовершеннолетним разработают в Украине. Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Юрий Павленко. По его словам, МВД, Госпотребинспекция и налоговая уже утвердили совместную программу по недопущению детей к табаку и алкоголю. А теперь инстанции собираются сурово контролировать продажу пива и слабоалкогольных напитков. Детский омбудсмен считает, что в первую очередь необходимо запретить продажу таких продуктов в МАФах и совершать их реализацию только в специализированных магазинах. Сегодня за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф около 700 евро, но многие торговцы просто не знают о возможном наказании. Юрий Павленко предлагает лишать лицензии продавцов-нарушителей без права права восстановления и на законодательном уровне отменить обязательное предупреждение торгового учреждения за 10 суток до проверки, а также призывает всех сознательных граждан не допускать продажи алкоголя детям мы запрошиваем. Мы приглашаем к работе, к выявлению точек продажи, к недопущению продажи, к привлечению к ответственности должностных лиц, которые допускают нарушение закона средств массовой информации, общественные организации, союзы предпринимателей, как общеукраинские, так и региональные, органы местного самоуправления, депутатов местных советов по всей территории Украины. Центр, где будут давать жизнь, скоро и сам появится на свет. В Днепропетровске завершается строительство перинатального центра. Он обещает стать самым мощным в стране, рассчитан на 4000 сложных родов в год. Сейчас строители ускоренными темпами завершают обшивку фасада. Коммуникации и внутренняя отделка уже сделаны. Медики готовятся установить все необходимое оборудование. Его уже закупили на сумму более 2 миллиона евро. Это и кювезы для младенцев, и аппаратура для лабораторных исследований, и приборы, которые следят за состоянием здоровья матери и ребенка. Приступить к работе работе и принять первых пациентов в Центре матери и ребенка обещают уже в следующем месяце. Это и современное по европейскому уровню помещение с пребыванием одной роженицы в палате. Это и самое современное оборудование. То есть перинатальный центр будет оказывать полный комплекс услуг, начиная от диагностики сопровождения беременности, роды, причем будут выхаживать детей э, весом от 500 грамм, и заканчивая экстренной э, медицинской помощью. В сути, задача перинатального центра вовремя выявить, что да, этой женщине угрожают преждевременные роды, и ее здесь, беременную, госпитализировать и сохранить в утробе матери, чтобы ребенок вырос до срока жизнеспособности. Санэпидемстанция готова к Евро-2012. Главный санитарный врач утверждает, эпидемиологическая ситуация в норме. Случаи инфекционных заболеваний фиксируются реже, чем в прошлом году. В СЭС уверяют, эпидемии не привезут и иностранные болельщики Евроматча. Гриппа украинцам бояться не стоит, говорят в санэпидемстанции, а вот кори следует остерегаться. От начала года выявлено более 9 тысяч инфицированных. Гуляет это заболевание и по Европе, говорят в СЭС. Там против инфекции есть эффективное оружие – вакцина. В Украине сейчас есть вакцина. Мы исправляем некоторые недочеты с вакцинацией. Были некоторые задолженности за прошлые годы, и тогда не было ритмических поставок в необходимых объемах. С 2011 года ситуация начала улучшаться. Сейчас есть с чем работать. Эпидемиологическая ситуация полностью под контролем. А на время Еврочемпионата санэпидемслужба перейдет на ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний. Если будет зафиксировано заражение, меры примут уже в течение часа, рассказывают санстанции. Центральный оперативный штаб СЭС будет работать без выходных, а в дни проведения матчей – круглосуточно. Главный санитарный врач рассказывает, если на пересечении границы выявят нездорового фаната, его тут же направят в украинское медучреждение. В каждом регионе принимающих городов предложены и утверждены лечебные учреждения практически на все случаи. Ведь может быть не только инфекция. Подготовлены специалисты хирургического, терапевтического, реанимационного профиля и скорая медицинская помощь. Санэпидемстанции утверждают всех участников, гостей и болельщиков Евро-2012 обеспечат медицинскими услугами надлежащего качества. Мария Кирсанова, Ирина Тищенко, Мирослава Мельник, Игорь Гончар. Новости УТР. По Украине проедется Deutschlandmobil – автобус с учебными и игровыми материалами по изучению немецкого языка и культуры. Мобиль посетит 17 городов. Проект приурочили ко Дню Европы в Украине. Организатором выступило посольство Германии в Украине, а поддержали идею в Отечественном министерстве культуры. За стартом акции наблюдали наши корреспонденты. Литературное чтение, просмотр фильмов и концерты. Именно такую программу предлагают украинцам организаторы акции Deutschland Мобиль». Ее главная цель – познакомить украинцев с культурными достижениями Германии. Мы хотим поддержать тех, кто интересуется немецким языком и культурой с помощью книг, фильмов, интерактивных материалов. Такие же проекты мы делаем и в других странах, но в Украине это впервые. Надзвичайно очень приятно, что этот проект направлен на молодежь, которая в будущем будет жить в одной европейской семье. Министерство культуры подготовило рекомендательные письма, которые будут направлены во все области, с просьбой к местной власти предоставить максимальное взаимодействие для встречи организаторов этого проекта с молодежью и обеспечить безопасность и наилучшее проведение этого мероприятия. Дочь Мобиль можно будет легко узнать по яркой символике. Его маршрут начался в Киеве, потом через Житомир автобус отправится на запад в Луч. Луцк и Львов, посетит Ужгород и Ивано-Франковск, дальше заедет в Черновцы и Винницу, после чего побывает на юге в Одессе и Николаеве и завершит свой маршрут на востоке Украины, посетит Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Кременчук и Черкасы. Но все же завершающая презентация акции состоится в столице 3 июня в европейской деревне. Этот проект самый большой, самый важный, и он проходит благодаря поддержке наших партнеров Министерства культуры. Его программа очень насыщена и интересна, потому что она включает в себя разговорные игры, развлечения, фильмы, которые направлены на то, чтобы лучше познакомиться с немецкой культурой и языком, также включает в себя чтение для тех, кто не владеет немецким языком. Организаторы подчеркивают, украинская молодежь интересуется изучением немецкой культуры, в частности, учит язык. Я знаю, учу на данный момент английский и немецкий. Чем немецкий пригодится в будущем? Ну, работать в разных компаниях, э, знание языков всегда полезно. Мне нравится дух Германии, очень красиво. Да. Все говорят, что английский э, на немецком э, English muss и Deutsch plus. Ну, понятно. И я думаю, что английское, конечно, это ну, для, для всех важно, но если, если знаешь э, немецкий, тогда это, конечно, это всегда плюс. Лозунг мероприятия «Открой для себя Германию». Поэтому каждый, кто раньше не был знаком с этой культурой и языком, сможет найти для себя что-то новое. Организаторы не обещают за три недели научить всех разговаривать на немецком, но уверены, что позитивные эмоции обеспечены каждому. Ирина Шевченко, Анна Костюченко, Юрий Гальченко. Новости УТР столице открылась восьмая международная книжная выставка-ярмарка. На протяжении четырех дней посетители увидят лучшие образцы книжной продукции отечественных и зарубежных издательств. В торжественном открытии приняла участие советник президента Украины Анна Герман. В рамках мероприятия запланированы автограф-сессии, интересные презентации книжных новинок, круглые столы и мастер-классы. На ярмарке будет работать литературный салон. Там все желающие смогут пообщаться с популярными писателями. Восьмой книжный форум собрал рекордное количество участников, около 200 представителей из разных уголков планеты. Изюминкой выставки стала презентация самого маленького кобзаря в Украине, он скорее напоминает спичечный коробок. Также удивила дипломная работа выпускника Львовской академии книгопечатания – 72-килограммовая кованая металлическая книга. Ми вже проводимо восьму міжнародну книжкову виставку. Мы проводим уже восьмую международную выставку и стремимся каждый раз добавлять что-то креативное, чтобы максимально заинтересовать посетителей. Тут более 200 участников. Впервые в ярмарке принимают участие Иран и Италия, а также наши традиционные партнеры Беларусь, Россия, Туркменистан. Программа чрезвычайно насыщенная. 11 городов Украины посетит пароход с украинскими и российскими писателями. На протяжении трех недель самые известные мастера пера будут путешествовать по стране в поисках вдохновения. Такую уникальную акцию организовал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины совместно с Федеральным агентством печати и массовых коммуникаций Российской Федерации под патронатом Министерств культуры обеих стран. Так называемая литературная экспедиция пройдет в форме проходного тура по Днепру и Черному морю. В рамках российско-украинского проекта состоятся встречи с читателями, пресс-конференции, презентации новых книг и автограф-сессии. Творческую экспедицию будут принимать 11 городов Украины – Канев, Черкасы, Каменка, Кременчук, Днепропетровск, Запорожье, Новая Каховка, Херсон, Николаев и Одесса маршрут проходить по багатьох землях. Маршрут проходит по многим местам Украины, и, разумеется, украинские писатели, находящиеся на своих региональных точках, будут задействованы. Кроме того, на пароходе будет десант. Мы привлечем как можно больше писателей к участию путешествие отправится около 50 литераторов. Планируется, что с украинской стороны в акции примут участие популярные писатели, в частности Мария Матиус, Ирен Раздобудько, Борис Бурда, Лесь Подеревянский. Россию будут представлять такие известные украинскому читателю литераторы, как Виктор Шендерович, Мария Вайсман, Максим Амелин, Александр Кабаков и другие. Скажу вам, что в общем и целом пришлось даже проводить небольшой конкурс. Да? А, в принципе, Михаил Ефимович абсолютно прав. А, это физическая подготовка. Насколько могут люди выдержать? Проект «Литературный экспресс» является совместным российско-украинским. Никаких политических подтекстов, уверяют организаторы. Только солнце, Днепр и творчество. Цей проект є унікальним, добрим. Этот проект уникален, добрый, смелый, открытый. Я вижу имена достаточно известных литераторов, писателей, никакой политики. Только понимание того, что нужно воспринимать другие культуры не в разрезе политизированных новостей, а в разрезе культурных проявлений. Юлия Война, Елена Лазаренко, Максим Росомахин, Новости УТР. Донбасс встретил пятый фестиваль православных СМИ. Он объединил журналистов со всей Украины. Новые находки, утонченные решения общих проблем, вопрос духовной жизни, темы события. Участники и гости фестиваля признали, православные СМИ сегодня состоялись как самостоятельное медийное явление. Современных последователей святых Кирилла и Мефодия собрал фестиваль православных СМИ. Журналистов и священнослужителей, которые совершают просветительскую деятельность, встретил Донец. В Центре славянской культуры прошли главные мероприятия фестиваля. Организаторы говорят, главная миссия события – доказать, что журналистское слово может и должно нести добро. Конечная цель церковного делания – это слава Божья, это спасение души человеческой. Мы используем те инструменты, которые чаще всего люди используют для погибели души, то есть прессу. Здесь же все наоборот. То есть э, привычными инструментами мы достигаем своих целей, то есть спасения человека. Самаритянка, живой источник, Шишкин лес, Фома, Радость моя, фамилия, православная газета. На стендах разнообразие печатных СМИ от всех православных епархий. В концертном зале презентация журналов, интернет-проектов, телевизионных программ. Главная задача – достучаться до человеческого сердца. Нужно использовать э, определенные наработки не церковной СМИ для того, чтобы СМИ говорить на доступном им языке. Э, Это, собственно, не гнушался и апостол Павел, который говорил, что я с иудеями общался как иудей, с язычными язычниками, э, как язычник, и я для всех стал всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Среди открытий фестиваля новые издания. В апреле стартовал журнал «Фома в Украине». Он назван в честь апостола, который уверовал в воскресение Спасителя только после того, как Христос позволил ему прикоснуться к его ранам. Этот журнал для тех, кто сомневается, говорят авторы. Издание рассказывает о красоте православного языка. На данном этапе э, в Украине мы прошли уже тот, э, ту грань какую-то, когда ну, просто вот энтузиасты захотели, что-то создали. А, то есть мы переросли, вот когда было много некачественных продуктов. И все новые СМИ, которые сейчас появляются, это, как правило, уже осознанные, серьезные проекты, которые появляются, которые приходят ну, всерьез, я надеюсь, надолго, в том числе и Фома в Украине. Какими должны быть СМИ, которые рассказывают о вере? Священник в интернете и на экране, образ церкви в информационном пространстве. Темы фестиваля за годы существования повзрослели, говорит председатель информационного отдела Украинской православной церкви. Он стоял у истоков фестиваля и сегодня уверен, православная церковь готова к проектам национального масштаба. Мне все-таки хотелось, э, чтобы мы от разговора э, в общем перешли к созданию конкретных проектов. И я думаю, так сказать, в ближайшее время э, вся православная Украина увидит те общецерковные медиапроекты, которые будут делаться не только в центре, не только отдельно в регионах, но и при помощи епархиальных информационных структур будут делаться во всей церкви. Завершился фестиваль награждением. Православные журналисты получают дипломы и разъезжаются по Украине служить, писать и рассказывать о вере. Анна Золотаревич, Новости УТР. В Киеве проходят Дни литовской культуры. В рамках мероприятия презентация фотовыставок, видеоинсталляций и документальных фильмов о прибалтийской стране. Первая экспозиция фоторабот уже открыта для зрителей. Ее видели и наши журналисты. Работы современного автора Вида Сабиваниса открыли Дни литовской фотографии в Киеве. Его фотовыставка имеет таинственное название «Латентность». Организаторы его толкуют. Наша жизнь имеет как видимые, так и невидимые миры. Вида Сабиванис, он э, работает не с существующей реальностью, как э, многие фотографы, документалисты или которые снимают жанровую фотографию. А он работает с э, созданием новой реальности, то есть с помощью камеры, по сути дела, он открывает какие-то новые грани нашего мира. И в данной серии а, погружает зрителя вот в этот подводный мир, который э, существует э, на грани между миром, который мы привыкли видеть и ощущать, и миром подводным. Гвоздем программы станет выставка работ знаменитого фотографа Антонаса Суткуса. Он привезет в Украину больше 50 винтажных фотографий под названием «Ода повседневности». Кроме того, состоится творческая встреча с автором и презентация его книги. Я очень э, ну, по-семейски -по рада, а, и горжусь что, что мы можем в таком большом городе, в такой стране представлять. Вот это даже и совместно. Все абсолютно точно сделано. И это интимно здесь она тоже очень подходит к нашей маленькой стране. Больше о культуре прибалтийской страны расскажут видеоинсталляции, документальные фильмы и художественный фильм о столице Литвы Вильнюсе. Представлены видеоработы э, Римаса Соколаускаса, это молодой литовский видеохудожник, Э, ну, достаточно интересные работы, они выполнены все в разных э, техниках, то есть это либо анимационная работа, либо это такая вот э, документальная, немножко сюрреалистическая съемка. Кроме этого у нас запланировано три кинопоказа. Это документальные фильмы о литовских фотографах, это художественный фильм как бы о тоже о советской Литве, но снятый сейчас, опять же, современным режиссером. Показ фильмов и фотовыставка Антона Сосудкуса стартует 17 мая. Дни литовской культуры будут иметь две локации – в выставочных залах Фонда содействия развитию искусства» и галерея «Ахаус». Ирина Шевченко, Ольга Кудина, Игорь Гончар. Новости УТР. На этом у меня все. Хорошего вечера и до встречи на телеканале УТР.